godina Baalee aanaa aanaa ganda Shaalloo ogeessa midhaanii. Amma Kan argamnu zoonii Shaalloo ree misoomaa Arboonyee sadaffaa. Guyyaa har'aa kana midhaan sararaan faca'ee yuuriyaa moggaatti naqu muuxannoo gaarii qonnaan bulaa Muhammad Faqoo bira jiru isin agarsiisnaan hordofa. Hayyee akka bakka biyya dalagaa qabdu jirtu dhagaadhaan. Fayyaa. Jirra. Jirtan. misoomatti jirtu. Ayyee obbomaan daakuma beellama kennaatiin yuuriyaa qamadii sararaan facee moggatti naquudhaaf muuxannoo gaarii akka nu dabarsitan gara keessaan dhufne. Ee akkuma sagantaa waliin qabannetti hojjetutti jirra. Itti facaasaa jirra turreeyyuu akka jammarreessi eegaa jirra. Obbomaan faayidaa yuuriyaa nutti himuu dandeessani? Fayyadama yuuriyaa kana wanni barbaachisuuf tokkoffaa guddina midhaaniitii fi midhaan kana malkii itti godhuu fi dafee akka guddatu godhuuf barbaachisa. Lammaffaa ammallee midhaan kana callaa daangaa malee akka dabalu godha. Oomishtummaa sadaffaa oomishtummaa kennallee akka baay'inaan argannu nu barbaachisa. Muhammad akkuma ati yeroo baay'ee itti fayyadamuun wanni nu barbaachise tokkoffaa akkuma ati jette magariisummaa midhaanii nu dabala oomishaa fi oomishtummaa kennallee nu dabala. Kanaaf midhaan guddina midhaaniillee nuu saffisaa jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa nutti himuu dandeessaa Mammad? Itti fayyadama dura hanga isaa beekuuf barbaachisa. Qamadii sarara akkanaatiif hektaara tokkoof kuntaala lama barbaachisa. Lammaffaa ammoo wayita bitatan yuuriyaa yeroon isaa irra darbe ta'uu hin qabaatu. Sadaffaa ammoo yeroo jiidhaa eeggannee facaasuu barbaachisa. Hektaarii nu kaaftee akkuma jette hektaara irratti kan nu barbaachisu kuntaala lama. Lammaffaa ammoo kan irra darbe bituu hin qabnu irra filatamaa ammoo gara bakka garagaraa irraa bituu irra waldaaleedha osoo binne irra gaariin fakkaate. Hektaara tokkoof kuntaala lama nu barbaachisan yeroo meeqatti goota? Kuntaala lamaan jenne san bakka lamatti qoona. Tokko sadaffaa yeroo duraa wayita midhaan facaafnu waliin facaafu. Innis gaafuma sanyii facaafnu itti daballee walumaan facaafu. Lama sadaffaa hafe ammoo guyyaa soddomii shanii haga afurtamaatti itti fayyadamu. Kana jechuun ammoo dura qote bulaan kamiyyuu aramaa qulqulleessee itti godhuu qaba. Bo'aa madaa akkumaati kaaftetti tokko sadaffaa akkuma jalqabaati kaafte sanitti tokko sadaffaa midhaan waliin itti irra waliin facaasna. Lama sadaffaa immoo guyyaa soddomii shanii hanga afurtamaa jidduutti kan jiru akkuma amma haala jalatti sararaan itti facaafte kanatti jalatti yuuriyaan itti naqaa deemta waan ta'eef haala gaariidha. Biraa aramaa keenya keessaa qulqulleessinee yuuriyaa itti godhuun irra gaariidha. Lammaffaa immoo yeroo jiidhinsa qabu fakkeenyaaf amma roobni roobee gisee caamuun jiraami yeroo sanitti jiidhinsa waan qabuuf yuuriyaa keenya sootti gaane irra gaariin isa irra filatamaan irra gaariin sana. Wanni amma keenya keessaa baasnuuf yuuriyaan keenya nyaata waan ta'eef midhaan keenya san jalaa nyaata sanu jalaa saamaa kanaaf dursa aramaa keenya keessaa balleessuun dirqama ta'a. Ati buustan nutti agarsiisi. ayyee Ayyeekootti ulaal. Kun akkanatti facaasaa fi deemna. Jarri ammoo itti shoggoraa deemti duubaan. Kun olaal akkanatti faca'a. akkanatti facaasaa fi ijoolleen ammoo itti shoggoraa deemti. Ayyee obbo Mohammed eh, Galatoomaa. amma beellama qonnaan bulaa biraa biraawwan waan qabuuf garas deemu barbaade. Naannoo keessan haala gaariidhaan waan nu dabarsitaniif sa'aatii keessanii waliin gootanii yeroo gaarii waan waliin dabarsineef galatoomaa fayyaata nagaan tura. Isinillee nagaan tura. Ayyeessinis galatoomaa. ijoo qonnaan bulaan yeroo yuuriyaa itti godhu dagachuu hin qabne kuffaan hanga yuuriyaan suni lafa sanirra hektaara irratti hangam akka nu barbaachisu beekuu qabna. Hangi kunis hektaaraaf kuntaala lamaan nu barbaachisa. Yuuriyaan keenya kuntaala lamaa gadi hektaara irratti yoo kan fayyadamnu yoo ta'e oomishi keenyallee baay'ee gadi bu'a. Afaan ammoo aramaa qulqulleessuu qabna yuuriyaa itti godhu duratti. Sababni isaa yuuriyaan nyaata biqilaa saniif nyaata waan ta'eef aramaan sun ammoo yoo keessa ka jiraatu ta'e nyaata biqilaa keenya jalaa nu jalaa saama. yeroo itti yuuriyaan itti godhamu kun yeroo jiidhinsaa fakkeenyaaf ganama yookaan gara galgalaa irratti itti godhuu qabna. Qabxiin ijoon sadaffaan hangi nuyi itti fayyadamuu qabnu kuntaala lamaan san bakka lamatti qonna lamaan san keessaa tokko sadaffaa yeroo midhaan facaafnu waliin facaafna. Inni lammaffaan ammoo e, lama sadaffaa e, guyyaa 35 hanga 40 jidduu kan jirutti fayyadamuu qabna. Waluma kanaan qonnaan bulaan adda dureen nutti agarsiisaa ture saniin yookuun itti naqaa deeme kun ammoo itti biyyeetti ufisaa deema.